Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video será un ASMR con mi teclado jugando Funky Friday en Roblox. Y pues sin nada más que decir, comencemos con el video. Wow. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado este ASMR con mi teclado y pues sin nada más que decir, nos vemos, adiós.